şu an Kahvemi içiyorum Bir yandan da içimi döküyorum melankolik adam <laughs> İçine biriktirmiş duyguları Atamıyorum Gece saat 3 olmuş fakat ben yatamıyorum Üç gündür uykusuzum Sabahları erken kalkamıyorum Bunalımdayım artık ilaç kullanmıyorum Bağımlısı olduğum bir resim var Bırakamıyorum bedenin Kin ve nefret doluyken Resmin nasıl olur da gülümser bana Artık inan Merhaba bayan Bu hediye gidişinizin ödülü Bıraktığınız kişi az önce öldü Senin mutluluğuna sevinç katmak için Her şey sıkıcı geldiği için Mutluluğuna ortak olamadığı için için için ağlarken Bir kadının daha içinde öldüm Şimdi yüzümü güldürdüm Herkes bu kadar tatlı gülerken sanki ben Güllerin arasında kurumuş gibiyim İşte ben de böyle melankolik biriyim Bir kadının daha içinde öldüm Şimdi yüzümü güldürdüm Herkes bu kadar tatlı gülerken Sanki ben güllerin arasında kurumuş gibiyim İşte ben de böyle melankolik biriyim Odamın tavanında geçmişimi izler gibiyim Göz altlarım morarmış sanırım Sabahın uyuşturucu maddesiyim Aslında bir gün aydınla beslenirim Dener dener Bir kadının gidişinden sonra güçlü olmayı Başarabilir miydim? Yetim kalmış duygularım Fakat ben onları nasıl beslerim? Sanırım yine öfkelendim Yemin ederim sana yine dönerdim Rüyamda öptüğüm gibi alnından öperdim Sanırım fazla umut bekledim Oturdum limana yanaşan bir geminin sesiyle kalktım Onlarca gelen kişinin mutluluğunu gördüm Sanırım giden sadece ben değildim Ağlayanları da gördüm Döndüm Arkamdan bir tas su döken dahi yoktu Güldüm Geride kalan herkesi o gün kalbime kömdüm Yalnızlık bir hayli zordur da Martılarla yüzdüm Kendime yeni bir hayat açtım Ben o geminin kaptanıyla ne okyanuslar gördüm Resmine bir kez daha baktım ve güldüm, ne güldüm. Geride kalan herkesi o gün kalbime gömdüm Yalnızlık bir hayli zordu da martırlarla yüzdüm Kendime yeni bir hayat açtım Ben o geminin kaptanıyla ne okyanuslar gördüm Resmine bir kez daha baktım ve güldüm ben o geminin kaptanıyla ne okyanuslar gördüm Resmine bir kez daha baktım ve güldüm Resmine bir kez daha baktım ve güldüm Resmine bir kez daha baktım ve güldüm <laughs>